Nama cuna babalitan pun si guys sangka gua puan. Gak upaya. Cak lama cu gua pujat. Nengi raya. Gago. Pan muleng. Gak ubek kula basi pan labang ku si kayo. Bok ni na yo. Mak las tu mak ni mal taga mangal tan tabak pangit. Nengi raya lupai. Bok ni nam. Ah, nene nemui rahe, kira kira. Tangan, nene nemui rahe. Patingin, nalas tukar nak tiga yuk tak? Puro kay Lope ubat. Oh, <laughs> Gago! Ba ni na yo. Mangga kay kin. po niyo. Ano Mangga kay video yo. Oh, ay, gugwapo kayo ay so aligyo. Isa sa Facebook, Jorisa Diaz Bautista, puro ko'y busy. Nininyo amin so vlog ko di man. Ha? Ba ni na yo. Ibi taga mangalda niya malalastog, gaman lalastog man. Albur ko lay pama sa albo. Ba ni nam tampalin ta ka. Albo. Kadre kadre. Ba ni sa abak so sang ko gwa ponja. Nanin ninyo ja. No ana punyo. Sengaran ko lawak ja. Jitle. Inerja ma bung ni bus jitle kanda. Uh, eh, kapitan jitle kanda. Uy, eh, di mana ya? Di mana ya? Ya, aku yang nak bapak dengan saya yang palupa. Ah. Bok ni ni, oh, kok gua apa? <laughs> Gago! Kami ikin, ngapu. Aldin Richarding dong taples. Nga po ay raman. Kayo, oh, mampatanirak lang. Nabos salamat. Ah, sige lang.